हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि पाइथन के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आजकल और पाइथन में हम लोग एआई के ऊपर काम कर रहे हैं तो पाइथन का एक बहुत पॉपुलर पैकेज है जिसका नाम है पाईवॉट किट उसको इंस्टॉल किया है मैंने आपके सिस्टम में अगर नहीं इंस्टॉल है तो उसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करना बड़ा आसान है ठीक है तो चलिए ये चलते हैं पाईचाम के ऊपर तो ये पाईचाम ओपन कर लिया है अब यहाँ पर आपको कोड क्या लिखना है सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा इम्पोर्ट क्योंकि इम्पोर्ट करवाना चाहते हैं पाई वॉट किट तो यहां लिखा पाई वॉट किट क्योंकि पाई वॉट किट को ही तो इंपोर्ट कराना है तो ये लिख दिया पाई वॉट किट इसके बाद आपको क्या करना है सिंपल वे में यहां पर नीचे आ जाना है लिखना है पाई वॉट ठीक है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं पाई वॉट किट का यूज करने वाले हैं तो यहां पर आपको पाई वॉट किट डॉट क्योंकि मैसेज सेंड करेंगे तो यहां लिखिएगा सेंड क्या लिखेंगे सेंड ठीक है सेंड लिखने के बाद आपको क्या करना है वॉट मैसेज व्हाट एमएसजी कर देते हैं एस एमएसजी ठीक है और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा अब यहां पर आपको जो देना है दे सकते हैं पहले तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारा इंडिया है तो इंडिया का कोड सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा सिंगल टेट कॉमा के अंदर लिख लीजिएगा plus nine one nine one ही है इंडियन कोड इसके बाद क्या करना है आपको वो नंबर डालिएगा जिस नंबर पर ये कोड आपको सेंड करना हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे करना होगा तो मैं वो नंबर यहाँ पे डाल दूंगा ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आ, कोई एक नंबर ले लेता हूं ठीक है तो यहां पर मैं अपना ही नंबर ले लेता हूं क्या करना है आपको अब यहां पर कॉमा लगाना है क्या करना है कॉमा लगाना है कॉमा लगा लेने के बाद क्या करना है जैसे ही कॉमा लगा लेते हैं तो फिर आगे क्या करना है वो देखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लगा लिया हमने कॉमा और यहां पर वो मैसेज आपको टाइप कर देना है जो इसके साथ जाएगा तो hey students just learn advanced python with Suraj sir ठीक है तो ये हमने दे दिया अब ये देने के बाद क्या करना है ये जैसे ही देंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसको भी सिंगल एटेड कॉमा के अंदर ही रखना है ठीक है ना तो ये ध्यान दीजिएगा तो ये हो गया अब यहां से इसको बंद कर देना है ये तो हमने दे दिया है यहां पर अब हमको टाइमिंग देनी होगी ठीक है टाइमिंग कितने बजे ये मैसेज चला जाए ऑटोमेटिक इस नंबर पे ठीक है तो वो हमें देना पड़ेगा तो यहाँ पे दिया जा सकता है नो प्रॉब्लम ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो इसको बंद करके कॉमा देता हूँ और फिर वो टाइमिंग दे देता हूँ जैसे सेवन आपको कहीं भी कुछ भी क्लिक नहीं करना है आई बात समझ में तो बस वेट करिए और देखते रहिए ठीक है और सीखते रहिए हमारे साथ ठीक है तो चलिए देखिए जैसा मैंने बोला था यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन हो गया है आ, ये देखिए ये ओपन हो रहा है और अब ये मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया ठीक है अब बस 15 सेकंड वेट करना है और सीधा सीधा मैसेज डिलीवर तो ये देखिए ये मैसेज भी चला गया उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई